congreso mutacional. Así como es adentro es afuera. Ese principio de correspondencia que es maravilloso y que además se cumple de manera exacta en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con la relación con las casas, está mostrando que algo de todo esto que nosotros vivimos tiene que ver con nuestro estado interno. Indefectiblemente todos algo hemos tenido que cambiar. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional, sf.com. Tenés que escribirte.